गुलाब का फूल है लेकिन फूल नहीं बनना है रेड एफ कहता है वोट द हक no if no but just remember vote the हक बहाने मत बनाओ बहानों को साइड करो बहानों को निपटाओ मैं हूँ गोविंद जिस समय मौजूद टिकुनिया चौराहा पे ये है तिरंगा पार्क और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ अभी क्योंकि यार मेरे पास कॉल आई थी मॉर्निंग नंबर वन पे अभिषेक शुरुआत की अभिषेक ने मुझको बताया कि गोविंद भाई इस बार सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर और बड़े लोग ही एक्साइटेड नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हैं इनके कैसे इनसे जानते हैं आ, तो ये अभिषेक अभिषेक बताइए कैसे मतलब बच्चे कैसे एक्साइटेड मैं समझ ही नहीं पाया नमस्कार रेड एफ मैं अभिषेक शुरुआत शुरुआत एक जो शिक्षा का संस्थापक हम लोग पिछले पाँच सालों के हमारी जो टीम है बच्चों को पढ़ाने का काम करती है अंडर प्रिवलेज बच्चे हैं हम्म। और ये बच्चे इसलिए एक्साइटेड हैं वजह इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ जाएगा इलाहाबाद का क्योंकि जो बच्चे हैं उनको हम लोग डेली कहते हैं कि आपको अपने घर पे जाना है और अपने मम्मी पापा और जो भी वोटिंग करने वाले लोग हैं उनको बोलना है कि इस बार घर नहीं बैठना है उस सत्ताईस फरवरी को जाना है और वोटिंग करके बजाना है मैं अपने मम्मी पापा को डेली ये बात याद दिलाती हूँ कि वोट करने जाना है भूलना नहीं मैं अपने घर में भी बोलता हूँ और अपने घर का आस पास बोलता हूँ कि सत्ताईस तारीख को वोट करना वोट करना हम सबका अधिकार फ्लावर नहीं फायर बनो इस सत्ताईस फरवरी को पोलिंग बूथ पे जाओ बटन दबा के बजाओ और नो इफ नो बट सारे बहारे अपने साइड रख जस्ट रिमेंबर वोट द हक रेड एफएम बजाते रहो तो इस सत्ताईस फरवरी बहाने मत बना उंगली उठा बटन दबा रेड बज जाते रहो